देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया रूप इन दिनों सुर्खियों में है इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंस्टाग्राम पर एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चप्पल पहने हुए हाथों में नोटबुक और फाइल लिए हुए हैं यह फोटो पोर्ट ब्लेयर की है जिसे शेयर करते हुए प्रधानमंत्री द्वारा लिखा गया है की सुंदर पोर्ट ब्लेयर में एक सुबह सूर्योदय का वक्त और पारंपरिक पोशाक हमारे स्वतंत्रता संग्राम के साहसी नायकों के बारे में सोचते हुए जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपनी जान दे दी पता चला है की मोदी की इस तस्वीर तस्वीर को आठ घंटों में बारह लाख से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी नए नए पोज देते हैं और जिन्हें बेहद लोकप्रियता भी मिलती है इसी क्रम में यह फोटो भी इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है